Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie du patch note de la bêta d'Empire Live, consacrée aux modifications apportées au gameplay. Le tutoriel est maintenant intégré dans un mode solo complet, où l'IA se développera sur la map selon trois modes de difficulté, facile, moyen et difficile. Vous pourrez également choisir si vous désirez combattre un mage ou un guerrier. Une nouvelle classe a fait son apparition dans Empire Live aux côtés du mage, le guerrier. Cette nouvelle classe typée corps à corps possède des sorts différents du mage. Le guerrier dispose d'un sort de récolte, d'une attaque principale et de deux sorts qui lui sont spécifiques. Le sort de récolte lui permettra de récolter des ressources autour de lui. Ces deux sorts sont la charge rapide qui lui permettra de se déplacer rapidement et d'infliger des dégâts, quand le tourbillon infligera des dégâts de zone autour de lui. Enfin, son attaque principale est un coup de hache. Le mage est une classe forte à distance, tandis que le guerrier sera plus efficace au corps à corps et disposera de plus de vie. Comme dit dans un précédent devlog, il sera possible d'adapter les compétences de votre héros grâce à la spécialisation de talent proposée par Alberic dans la ville d'Aran. En fonction de votre gameplay, vous pourrez donc attribuer 10 points bonus à votre héros, vos unités ou à votre économie en améliorant par exemple votre vitesse de déplacement, votre taux de récolte ou bien l'attaque de vos unités. Attention toutefois, chaque bonus dispose d'un coût différent, il sera donc important de bien répartir vos points. 9 nouvelles unités ont été ajoutées au jeu. 5 pour le guerrier et 3 unités pour le mage. Ces unités sont disponibles dans le bâtiment unique de votre classe, le centre magique pour le mage et le fort pour le guerrier. Dans ces bâtiments, vous y retrouverez deux unités offensives, le mage et le chaman pour le mage, le chasseur et le cavalier pour le guerrier. Chaque classe dispose d'une unité de soins qui soignera les alliés blessés autour d'elle, le druide pour le mage et le prêtre pour le guerrier. Ces bâtiments vous permettront aussi de former une unité de contrôle qui empêchera jusqu'à 3 ennemis d'effectuer une action pendant 3 secondes, le démoniste pour le mage et le braconnier pour le guerrier. Enfin, vous retrouverez dans ces bâtiments une unité permettant de convertir les unités ennemies à votre cause, le mystique pour le mage et le templier pour le guerrier. Elles deviendront alors des illuminés. Les unités ont maintenant des forces et des faiblesses. Chaque unité d'attaque aura maintenant un type spécifique. Vous pourrez voir dans le menu de construction de quel type est l'unité, mais aussi un arbre qui vous permettra de voir contre quel type d'unité elle sera faible ou forte. Ces forces et faiblesses sont matérialisées par une augmentation ou une diminution des dégâts infligés à vos unités. Par exemple, un chevalier ayant l'orbe verte est fort contre les unités ayant une orbe bleue comme l'archer, mais faible contre les unités ayant une orbe grise comme le golem, et ainsi de suite. Vous pourrez maintenant améliorer vos unités grâce aux fragments obtenus aléatoirement en récupérant des camps. Ces fragments vous permettront d'optimiser votre style de jeu en fonction des unités que vous voulez améliorer. Pour cela, il faudra vous rendre dans la ville neutre de Lighthall. Les fragments verts amélioreront la vitesse, les bleus le bouclier et enfin le violet l'attaque. Vous pourrez améliorer jusqu'à 3 fois chaque unité. Mais attention, une fois un type de fragment choisi pour une unité, il ne sera plus possible d'en changer. A vous de bien choisir vos fragments. Nous avons amélioré la collision des unités afin de rendre les batailles plus lisibles. Dorénavant, les unités se répartiront lorsqu'elles attaqueront un bâtiment ou une unité, et s'éviteront entre elles lors des déplacements. Nous avons également modifié les effets visuels des attaques des unités dans ce même but de visibilité. Si vous jugez qu'un de vos bâtiments est mal placé, vous pourrez à présent le détruire s'il n'a pas subi de dégâts. Cela vous redonnera la moitié des ressources que ce bâtiment vous aura coûté. Enfin, en fin de partie, vous pourrez observer vos statistiques et les comparer à votre adversaire. Vous pourrez y voir votre taux de récolte détaillé, l'évolution de votre population ou de votre puissance militaire, mais également le nombre de morts, les fragments récupérés ou encore le nombre de bâtiments détruits. En fonction des résultats de la partie, vous obtiendrez de l'or que vous pourrez dépenser afin de personnaliser votre taverne dans le hub communautaire, la ville d'Aran. Il vous sera possible de vous rendre dans celle-ci entre deux parties. Vous pourrez alors dépenser votre or chez les différents vendeurs, personnaliser votre taverne ou visiter le château d'Aran où vous pourrez retrouver les différents succès accomplis par vous ou par les autres joueurs présents dans le hub communautaire. Vous pourrez également discuter avec eux à l'aide du chat textuel. L'accès anticipé d'Empire Live arrive bientôt, nous vous tiendrons informés prochainement de la date, en attendant, il vous est déjà possible d'ajouter le jeu à votre wishlist Steam. Vous êtes déjà plus de 300 à nous avoir rejoints sur Steam, merci à tous pour votre soutien. Si vous avez des questions ou voulez discuter du jeu, vous pouvez rejoindre notre Discord disponible en description. On se retrouve prochainement pour la seconde partie du patch note qui sera consacrée aux éléments simplifiant les actions lors de vos parties d'Empire Live. Merci et à bientôt.